Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer comfortabele, zachte toiletverhoger? Of bent u zelf wat zwaarder van gewicht? Dan is onze toiletverhoger zacht een zeer goede keuze. Toiletverhoger zacht is gemaakt van een zeer zacht kunststof materiaal. Eenvoudig schoon te maken en voorzien van een voor- en achterhygiëne uitsparing om uzelf makkelijk te kunnen achterkant ziet u twee beugels die zeer eenvoudig met de hand vast te draaien zijn om de toiletverhoger te fixeren op de Het Dus eenvoudig over de flatpot plaatsen, de bouten aandraaien en de toiletverhoger zit gefixeerd op het toilet. En zoals u ziet, zowel de bril als de deksel kunnen gewoon gemonteerd blijven. Dat betekent dus ook toilet zeer eenvoudig weer terug te brengen is naar het gewoon toilet door het losdraaien van de bouten en het wegnemen van de toiletverhoger en het toilet kunt u zo weer gebruiken. Dus zoekt u een zeer comfortabele toiletverhoger. Of bent u nog zwaarder van gewicht, dan is het toiletverhoger zacht een zeer goede keuze. Mocht u overgaan tot aankoop van de toiletverhoger zacht, dan wens u daar veel plezier mee en we hopen u spoedig terug te mogen zien bij Tonzorg. Heel hartelijk dank.